Aujourd'hui, Riding Blind, la Yorbe. Première fois que je l'ai fais, je serai pas en colon. Ah. On va découvrir ça ensemble si vous l'avez jamais roulé. Ça. Ça, a l'air de dropper. Super intuitif. Je n'étais pas sûr à quel point ça allait faire le quadruple. Wow! ça, ça drop, hop, wow, so far so good, ouais oh, ça en est une belle, ça, moi ça j'ai jamais regardé ça moi, ah, ah. Oh! Le gars s'était lancé de côté dans les airs et il a arrivé! il était arrivé croche dans les racines. Ça, ça aurait pu être une chute. Hop! Hop! Et j'aurais pu me planter là-dessus. <laughs> oh, non, il a pris une course. Ah! Il a l'air long, lui. <laughs> c'est super intuitif. Allez, lui, je suis pas sûr. ouais, ça va. Hein? Mais où sommes-nous? Ah, ça continue, on continue d'abord. Wow! Ok, on tombe. Johnny Roses. Hop! Ça ça. Et voilà. Ouh. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était la Yob. Wow! That's nice! Ouh! Hey, ça en est une belle! Wow! <laughs> ça fait que si je peux, hop, veux monsieur, madame, tout le monde. Dans le secteur Indio, il y a des belles petites trails du nom de la Dorilla, l'avenue Royale, des ponts à North Shore, hop, euh, la Rête, la Bellacula et la Yaube. Hey, la Yaube, ça en est une foutue belle. Sûrement la plus belle dans, dans le secteur. Ah, yes! Bon, hey, euh, merci d'avoir écouté, guys! Si vous avez apprécié ce petit vidéo de la Yaube qui est vraiment cool en passant, vous pouvez donner un petit thumbs up et peut-être même vous abonner pour voir plus de contenu de Freeride Québec.